ене мен келінді тәубесіне түсірген тағдыр екінші бөлім арадан бірнеше күн өтті баламның басын жалмаған жалмауыз сенің тарпи еліңе көрінді сен оның түбіне жеттің деп еңіреген жазгүл апа келіні маржанға таптап беруде маржан бұрышта отыр қаққан қазықтай тірбетер емес неше күннен бері нәр сызбай уайымнан жүдеп кеткен бетінде қан сөл жоқ енесімен айтыспақ түгілі жылауға да мұршасы келмейді тірі өліктің кейпіне енген сенсіз өмір сүре алмаймын мынау шуылдаған адамдардың бәрі кетсін мен де сенің қасыңа барамын шыдай тұр жаным деп ой қуалап отыр өзімен өзі иә қасен көлігімен суға батып өліпті деген суыт хабар аралаған ел ішін суға батқан көлікті мен денесін ағына қатты су ағызып кетіпті деп жүр бәрі ауылда сырттай жаназасын шығарып қырқын да беріп тастады марқұмның жазгүл апаның жанары жастан құрғайтын емес ертелі кеш тек жылай береді болған жағдайға әйтеуір біреуді кінәлау керек сияқты Келіне тиісе беретін айналып келіп мен көзіңізге көп көрініп жатсам кетейін онда ұлыңыздың артынан деп өткенде сарайға барып асылып қала жаздаған әрең тірілтіп алып еді содан бері келінде сөйлемейтін болған жазгүл апа маржан күйеуі кеткен соң өзін шөл далада жалғыз қалған бір тал гүл сияқты сезініп жүр айналасы шөл дала жел аптап ыстық жанын күйдіріп барады күйеуіне деген сағыныш шөлдетіп тіршілігі күннен күнге қурап бара жатқандай қорғаны да қамқоры да арқа сүйір алып қамалы да қасеннің қадірін неге білмеді екен неге оны ренжітті екен жаным ау еркеліктен есірген мен ақымақты кешірші көп ренжіттім сені кешірші деп іштей күбірлей береді жазгүл апада. әулетіміздің тіреуі өзің едің балам сенсіз күніміз не болады енді балам ай екі құлыныңды кімге сеніп тастап кеттің балам ай алдыңда айыптымын көзің тірінде қинап қойдым ау сені балам риза болшы анаңа кешірші мені деп ол күбірлеп отырады ешкімге естіртпей бірақ ене мен келінге келген жаза мұнымен ғана шектелмеп еді тірі жан тіршілігін істеу керек кешегі көкіректері аспандаған ене мен келіннің бүгінгі жағдайлары мүшкіл момынсып қалған екеуі де бірінің жағдайын бірі түсінеді бірнеше күннен кейін жазгүл апа мен немерелерін қалаға шығарып салып тұрып байғұс ау қалада қалай күн көресің енді екі балаңды қалай асырайсың мен ғой мейлі асарымды асап жасарымды жасадым төрімнен көрім жақын саған обал болды ғой мә қасен әперген мынау білезіктер мен алқаны сат та ақшаға айналдыр жұмысқа тұрғаныңша талғажау етерсің деп түйіншекке алтындарын түйіп беріп жатыр келініне рахмет апа мен енді осы екі бала үшін өмір сүруім керек қасеннің тастап кеткен аманаттары ғой бұл осылар үшін мықты болуым керек енді апа сіз де көп ойлана бермеңіз деп қояды маржан келіні мен немерелерін бір аллаға тапсырып қалаға шығарып салып еді жазгүл апа бірақ бір күннен кейін маржан еңіреп қайта келіп тұр мен көшеде қалдым апа біздің баспанамыз жоқ екен ғой қасен бізге айтпапты үй сәкен деген кісінің атында үйдің егесі сол кісі болып шықты сәкен ағайдың алдында қасеннің үлкен қарыздары бар екен сол қарыздардан толығымен құтылса ғана үйді қасеннің атына аударып беремін деп жүр екен апа мен не істеймін енді көшеде қалдым ғой біздің үй емес екен ол апа деп жылаған келінін жұбатуға сөз таппады жазгүл апа расында да жағдай солай болып шықты бұлар жабылып жүріп сабылып жүр пәтердің әлегімен алысып көрді бірақ пәтердің заңды иесі сәкен болғандықтан заң да сол кісіні қолдады амал жоқ маржан өзі жинаған дүниесін жүк көлігіне артып ауылға енесінің үйіне көшіп келді бір айналдырса шыр айналдырады те бекер айтылмапты бұл әулеттің бақ берекесі қасенге қоныпты қасенмен бірге бақ та тайып тұрды бұл әулеттен бұлыңғыр болашақпен бірге бұл әулетке жоқшылықта жол алды қасен бар кездегі аста төк дәуреннің көзден бұл бұл ұшқаны да қашан жазгүл апаның төрт перзенті бар екі ұл екі қыз қасен екінші перзенті үлкен ұлы бала шағасымен алыс қала тұрады қызмет бабымен кеткен бір қызы тұрмыста өзімен өзі үйде бой жетіп отырған қызы бар кемпір шалға қарап отырған сол қыз бұл шаңырақтың тіршілігіне маржанда қосылды екі баласымен кемпір шалдың зейнетақысы асырап жатты бәрін қасеннің дәуірінде ақшаны көзіне қарамай жаратып үйренген олар енді үнемшіл болуға үйренуде әр тиынын есеп қалып келесі айдың зейнетақысына жеткенше үнемдеу керек бірақ тәтті тамақ жеп киімнің қымбатын киіп үйреніп қалған оларға оңай соқпауда әсіресе маржан қатты қиналуда Лашсыздан сүйретіліп жүр екі баласы үшін Қасенмен өткен қаладағы ғұмыры жұмақ екен ғой жұмақ ойласа ол күндері түс сияқты көзін жұмып сол тәтті түсін қайта көргісі келеді қаладағы қызылды жасылды жалт жұлт еткен өмірін аңсайды алақанында аялаған қасенін сағынады қиналып жүр жазгүл апада екі күннің бірінде көз жасын көлдетіп отырады ұлын есіне алып сұрқы қашқан сұп сұр сұрықсыз күндер өтіп жатты әйтеуір сондай күндердің бірінде бұл отбасы тағы да оңбай тағдырдың таяғын жеді шал кемпір тұрмыстағы қыздың үйіне қыдырып кетіп еді бұл күні үйдегі қыз жігітімен кездесуге кеткен олар жоқта маржан үй тірлігіне қолы бармай төсегінде қайғысын езіп жатып мызғып кеткен балаларының бақырған даусынан оянғанда бәрі де кеш еді үйдің айналасын қызыл өрт орап алыпты бұл тек екі бала мен сыртқа қашып қорғануға ғана үлгерді сіріңкемен ойнап еді екі бала лап еткен өрт бір сәтте ақ қара шаңырақты жұтып қойды түгелімен өрт сөндірушілер де көрші қолаңдар да лапылдаған өртті сөндіріп үлгере алмады көзді ашып жұмғанша үлкен үйдің қарайып тек қаңқасы ғана қалды сонша жыл жинаған дүниесінің түп түгіл жанып кеткенін көрген жазгүл апа шашын жайып жіберіп жылады отыра қалып жер тырмалай берді саусақтарымен тырнақтары қанталап кеткенін де байқамады ол еңіреп отырып арты жоқтауға айналып кетті бір кезде иә қасенін жоқтап кетті ғой кімді кінәларын да білмейді өз басын өзі тоқпақтай береді ал қайната бұл күйіктерге шыдамай жүрегін ұстаған күйі сол жерде құлады қасеннің кеткені онсыз да оңдыртпап еді қан қысымы жиі көтеріліп жүрек тұсында уқалай беретін қасеннен айырылғалы бірінің артынан бірі тоқпақтаған күйік әкейдің жанын алып тынды ақыры аз уақыттың ішінде барынан айырылған жазгүл апа бұл жағдайлардың бәрі өзінің басынан өтіп жатқанына сенетін емес жаман түс көріп жатқан сияқты оянып кетіп сол баяғы мамыражай жап жақсы күндеріне қайта оралатындай болып жүр қайдам шалының жаназасын ағайын көрші қолаң жабылып жүріп өткізді мүмкіндігі барлар жақсы көмектесіп те жатыр бірақ ары қарай күндері не болады қалай өмір сүреді қашанғы туған туыстың үйінде жүреді шұбырып үйді қайта көтеру де оңай емес нағыз жоқшылықтың не екенін ене мен келін енді түсініп жатқандай басы артық ауыстырып киетін көйлек көншікте жоқ бұларда қазір бәрі өртке оранған Түріктің таза көйлегін кимесе басының сақинасы ұстайтын маржан қазір абысындарының ескі халатын киіп жүр астына алты қабат көрпеше салмаса белі сыздайтын жазгүл апаға өз үйінде жай ғана текеметтің үстінде жатуы арман болып қалды иә өз үйінде тықыр текеметтің үстінде кісі үйінде емес кісі үйінде жүріп үй иесінің қас қабағына қарап өмір сүруде оңай емес туған бауыры болса да олардың да қайнап жатқан өз тіршіліктері бар дегендей ене мен келін кісі есігінде жүріп сырлас мұңдас жандарға айналған анау жақтырмай жүр ау деймін мынаның бүгін бір қабағы ашылмай ақ қойды ғой тамақтарын қызғанып отыр дегендей өсектерін сыбырласып жүріп айтып алады қой бұл жүрісіміз болмас дәл қазір солай етпесек басқа жол жоқ мен қызды алып қаладағы үлкен ұлдың қолына барайын сен төркініңе бар балаларыңды алып өз әкеңнің үйі көкірегіңнен итере қоймас деді бірде жазгүл апа маржан не десін басқа жол жоқ төркінде өгей шешенің ызғары тоңдырса да әкесінің шаңырағы ғой қайда барады басқа кешегі күн бірін бірі күндеген екі ортада қасенді жүндеген ене мен келіннің жолы осылайша уақытша екіге айырылды әкесінің үйіне келген маржанда дегеннен өгей ананың табасы жүнін жықты иә өзіне де бар ғой қасеннің дәуірінде шалқып жүргенде талай көңілін қалдырып еді өгей анасының бір орамал әперіп сыйлық жасауға лайық көрмейтін оны көкірегі кердиіп төркініне келген сайын жаңа алған дүниесін мақтанып одан қалса ақыл үйретіп үйдің берекесін бұзып кететін сол кезде өмір бойы осылай шалқып тұрамын деп ойлапты бір келгенде суықтау қарсы алған өгей анасының бетінен алған шапылдап екеуі ұрсып еді сол кезде бет көріспейтіндей болып анасы бір жасында бақилық болған маржанның алты жасында әкесі өзгеге үйленген аса бір қатыгез қагілез болмаса да енді мен сенің мамаң боламын деп күлімсіреп құшағына басқан бөтен әйелдің уақыт өте өгейлігін көрген өзі солай ойлайды көңіл жарым ғой әйтпесе тентектік жасаса өз анасы да ұрсатын тілдейтін еді өз анасы таяқтаса да білінбейтін ал өгейдің қату қабағының өзі жүз дүреге тең емес пе титтей нәрсені көңіліне алғыш күдікшіл өкпелегіш болып өсіп еді маржан өз үйінде кейінгі бауырларынан әке ықыласында қызғанатын өтпелі жасында да талай өнерін көрсетті емес пе қыз болып үй тірлігіне қолғабыс жасаудың орнына өгей болғаным үшін мені жұмсай береді деп ерегісіп жатып алатын әкесіне жамандап екеуін талай ұрыстырып еді ғой жолы болып тұрмысқа шығып кеткенде төркініне қайта ісі түспейтіндей марқайып еді шалқайып еді міне сөйткен маржанымыз екі баласын ертіп төркіннің табалдырығында тұр бұрынғы маржан мен бұл маржанның айырмашылығы аспан мен жердей бірақ көңілі әбден қалған өгей ана ендігі жерде оны құшақ жая қарсы ала алмады азып тозып кеткен бір халін көрсе де аяушылық сезіміз титтейінен аяп аяққа тұрғызып ұясына ұшырып еді рахметі жоқ есірген қызға деген мейірімі мұз болып қатқан екен бұл күнде түсінуге тырысып қыздың көңілі үшін өтірік күліп өтірік жылы қабақ таныта алмады сұп суық мұп мұздай жанарын қадағанда маржанның жан дүниесі үсік шала жаздайтын